بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي إخواتي وأهلي وصحابي وزمايلي وكل الناس اللي بيحبوني ازيكم عاملين ايه ايه الأخبار والدنيا معاكم عاملة ايه آه، أول حلقة بابليك بعملها على قناتي الجديدة على يوتيوب فعاوز أكلمكم في موضوع يخص جميع صناع المحتوى سواء بقى على يوتيوب أو على أي موقع تاني، بس الأول يعني يا ريت تشتركوا في قناتي الجديدة، هعمل لكم فيديوهات public في فيديوهات private، وهعمل لكم فيديوهات عن صناعة المحتوى، عن المواضيع اللي هي في ال digital marketing وريادة الأعمال وحاجات كده في المواضيع دي. ومواضيع تانية ممكن نبقى نتكلّم فيها على جنب، يعني اهتمامات شخصية، عاوزين تتفرّجوا ماشي، مش عاوزين براحتكم، بس القناة أساسًا عن عن صناعة المحتوى، عن ريادة الأعمال، digital marketing وعن عن إزاي إن إحنا نرتقي <laughs> أنا كده عامل موضوع تعبير، تعالوا نخُش في أُم الموضوع على طول، أنا كاتب في الوصف بتاع الفيديو آه، يعني الإنترنت بقى فيه اقتصاد رقمي زي اقتصاد يعني ما بقاش ليه حدود، بقى أي حد ممكن يخش يعمل أي حاجة على النت، أي حد ممكن يخترع حاجة يعرضها للبيع على النت. بقى أسهل من السهولة، ممكن أنا أعمل مثلًا قناة على اليوتيوب وأعمل إعلانات و sponsorship وبتاع. وممكن أنا أكتب مثلًا كتاب أبيعه أو ممكن أعمل تقرير. أبيعه وعن النت، يعني النت فتح لنا اقتصاد أو عمل لنا قلبان في طريقة الشغل أصلًا، بقى الناس دلوقتي ممكن يشتغلوا من البيت. الشريك آه، في الشركات كبيرة أوي يعني مثلًا شركة كبيرة الموظفين بيشتغلوا من البيت، أي حد يعني، أنا مثلًا كنت بشتغل إيه وبقيت إيه، فالنت فتح مجال كبير للناس اللي هي تعمل حاجات على النت وتبيع وتشتري وتشتغل. ف الموضوع المشكلة بقى اللي أنا بحكي فيها مشكلة حقوق الملكية الفكرية، أو إن أنت تبقى ليك آه، يعني حقوق ال copyright ال copyright مش اللي هو الكتابة لأ ال copyright اللي هو بقى فعلًا الملكية الفكرية، أو حق النشر أو حق اللي أنت بتعمل حاجة محدش ياخدها منك أو محدش يقلدها أو محدش ينشرها باسمه بعد ما أنت عملتها. حقوق ملكية الفكرية دي بقى اللي أنت تعبت في الفيلم، في الكتاب بقى، في المقال، في الفيديو، في الفيديو اللي أنت بتعمله في ال في أي حاجة بتنشرها، أغنية، عملت فيلم مثلًا، عملت مهرجان، عملت أي حاجة نشرتها، تعبت فيها، فكرت، جبت فكرة، صورتها، نزلتها، كتبت سكريبت بت آه، <laughs> عملت عملت حاجة جديدة ما كانتش موجودة من قبل قبل كده. كل ده من وحي خيالك يعني، كل ده أنت صنعته بمجهودك أنت، فممكن واحد يجي يقوم جاي واخد الحاجة اللي أنت عملتها دي، يكتب عليها بقى اسمه، ينشرها باسمه، ياخدها يبيعها من غير ما يقول لك، من غير ما يستأذنك، يعمل منها نسخة تانية من غير ما يستأذنك ويروح يبيعها ويكسب فيها. طب ليه؟ يعني مش فين القانون في كده؟ القانون اللي بيحمي الحاجة بتاعتك دي فين؟ صعب أوي يطبق على النت. عشان هو مثلًا يعني حاجة ملهاش حدود أصلًا، النت صعب بقى تراقب كل حاجة فيه واللي رايح واللي جاي والصغيّرة والكبيرة، في طبعًا آليات أنت ممكن تستخدمها لو شُفت مثلًا حاجة بتاعتك مسروقة ومحطوطة على موقع، ممكن تكلم صاحب الموقع، ممكن تبعت له يعني زي اختار أو كده، اللي هو يشيل الحاجة دي. بس بيبقى خلاص، يعني بيبقى يبقى يعني ملهاش لازمة أوي. لأن أنت يعني ممكن أنت تكون بتعمل حاجة آآ آه، تيجي حد يسرّبها لك، فخلاص ما بقِتش تنفع اللي أنت تنشرها بقى خلاص فاهم، يعني تبقى بالبلد يعني بتبقى اتحرقت. أنت مثلًا ممكن تعمل فيديو وتقعد تصوّره مثلًا أو مثلًا هتيجي تعمل أغنية مثلًا وتقعد تسجّلها وتكتب كلمات وألحان، فيجي واحد أو واحدة يقوم جايين واخدين هذه الأغنية ومقلدينها قبل ما أنت تنزّلها أو ياخدوا الفيديو فكرة الفيديو قبل ما تعمله فاهم، ويعملوه وينزّلوه فخلاص ما بقاش آه، لو جيت تنزّله بقى مات الكلام خلاص، يعني هو اتحرق فاهم، ف آه، في بقى أكَم من هذا الإيه، الإشكالية دي. الشركات لما أمّا بتتنافس مع بعض مثلًا تيجي أنت مثلًا آآ آه، الشري في حاجة في حاجة فيها في فرق طبعًا بين اللي أنت مثلًا بتسرق محتوى أو بتعمل محتوى تقلده وفرق اللي أنت بتتنافس بالمحتوى بتاعك، سواء اللي أنت بتتكلم في مواضيع يعني زي بعض أو كده، بس برضه إيه، في فرق. أمّا أنت تسرق حاجة زي ما هي كده تاخدها، وفي فرق بين اللي أنت بتتنافس مع اللي بيعملها. مثلًا أنا جيت قبل كده الموقف ده حصل معايا عملت كورس أو أنا مثلًا بشتغل يعني في موضوع الكتابة وبتاع، فأنا مش عاوز طبعًا اللي أنا هفضل آجي أتكلم يا جماعة اعملوا كذا، كذا، واطلعوا اعملوا كذا، كذا، واكتبوا على النت وبتاع، أنا مش عايز اللي أنا أعمل كده. ممكن حد يجي يقوم جاي عامل مثلًا كورس مجاني وينزّله بالحاجات اللي أنا بعملها فده يعني مش مش سرقة هو منافسة. مش شرط بقى <laughs> منافسة يعني شريفة أو مش شريفة، بس إيه، هو عمل حاجة آآ آه، نافسني فيها في شغلي فاهم، فهي دلوقتي في حقوق آه، ملكية فكرية خاصةً إن أنت بقى دلوقتي ممكن تخش على مواقع، ممكن تنزّل أغاني، ممكن خلّينا أقرب مثال لينا خلّينا في اليوتيوب هنا، اليوتيوب عليه أغاني وأفلام وحوارات كتير أوي، ممكن أنت تخش بس هي الحاجات دي معروضة مجانا، بس هي مش اللي أنت تحمّلها وتسجّلها، وممكن كمان تروح تبيعها. فده اختراق لقوانين الملكية الفكرية. <laughs> الأغاني اللي موجودة على اليوتيوب مش موجودة عشان أنت تنزّلها، تسمعها وتبعتها لأصحابك و <laughs> وتعمل منها نُسخ يعني وتبيعها أو كده، الأغاني اللي موجودة على اليوتيوب دي موجودة عشان أنت تسمعها، استخدامك أنت بس. تعملش بقى أي حاجة أكتر من اللي أنت بتسمعها على اليوتيوب بقى فقط لا غير، مجرد ما أنت بتنزّلها بقى على الموبايل بتاعك وبتبعتها لأصحابك فكده ده بيبقى اختراق للقانون. ونفس الشيء برضه مع محتوى الناس، ممكن واحد أنا ممكن أعمل مثلًا فيديو وأقول يعني الفيديو ده حُر كده ممكن أي حد ياخده ويعمل عليه تعديلات، يقصّه، ويرفعه تاني، يشيّره، معرفش إيه، ده بيبقى إذن بإذن اللي هو الراجل اللي عمل الحاجة دي. إنما أنا ممكن أعمل فيديو وأقول مثلًا لأ ما حدّش جنب الفيديو، الفيديو ده مثلًا أنا إيه، مش عاوز حد ينشره، مش عاوز حد ياخده، يقطّعه، يرفعه تاني، مش عاوز حد اللي هو يش يبيعه، ياخده يبيعه. ففي حاجة اسمها الاستخدام العادل، ممكن يعني بتاخد مقطع صغير لو هتعمل مثلًا تعليق عليه رياكت بتاع، زي مثلًا في كتاب مثلًا لمّا أنت تيجي تتكلم على كتاب قريته. ممكن تاخد يعني سطر أو سطرين من الكتاب وأنت بتتكلم عن الكتاب ده، بس مش هينفع تنشر الكتاب كلّه. ففي اللي أنت الاستخدام العادل اللي أنت مش هتنشر كل المحتوى زي ما هو <laughs> كده، أنت بتاخد منّه يعني مقتطفات عشان تعبّر عن رأيك فيه مثلًا أو بتعمل له ريفيو أو حاجة، فده بينطبق برضه على بقية الحاجات، فما ينفعش بقى اللي أنت بتنزّل الحاجة كلّها على بعض وتقوم جاي رافعها. وتاخد عليها بقى إذا كنت أنت بتتربّح منّها أو حتى مش بتتربّح منّها. ده بيبقى ضد قوانين اليوتيوب أو ضد قوانين الملكية الفكرية. <clears throat> ويعني أنت ممكن تستهون بالحاجة دي وأنا أول واحد يعني ممكن إن أنا أكون بعمل كده، يعني ممكن أخُش أنزّل فيلم أتفرّج عليه، فيلم كامل ساعتين. ويعني ممكن تتفرج عليه وبتاع فده أصلًا ده غلط، والدنيا هتتغيّر بجد، حاجة صغيّرة أوي بس الدنيا هتتغيّر لو إن إحنا بقينا نشتري الأغاني اللي إحنا بنسمعها، ونشتري الأفلام اللي إحنا بنتفرج عليها، ونشترك في الخدمات دي أو البث المباشر اللي هو بتاع مثلًا الاستريمينج ده، زي اللي هي المواقع اللي هي بتعرض المسلسلات والأفلام وكده، فأنا حاسس إن الدنيا هتتغيّر أوي لو إحنا ركزنا في الحتة دي بدل ما احنا بننزل أغاني أو بدل ما احنا بننزل أفلام ممكن نشتريها هتفرق جامد فبرضه يعني بيتهيألي إن في حاجة حرام أنا مش هفتي يعني بس بيتهيألي إن هي حرام يعني هي مش خطوة يعني بس هي ممكن تبقى حرام عشان مثلا أنت ممكن تكون بتصلي وبتصوم وتتبرع وتتصدق ومعرفش إيه فتيجي يوم القيامة تلاقي نفسك عليك ذنوب كتيرة، فتسأل بقى طب ليه؟ تلاقي اللي أنت كنت بتنزّل أغاني أو بتنزّل فيديوهات <laughs> ببلاش وتشاركها مع الناس، تخيّل يعني إن أنت ده ممكن يبقى ذنب يتحسب عليك يوم القيامة، اللي أنت تكون بتسمع أغاني بعيدًا عن إن الأغاني حرام ولا حلال، أنت إن أنت تكون بتنزّل أغاني من على النت وتشاركها مع أصحابك أو تنزل فيديو من على النت أو فيلم أو حاجة وده ممكن يبقى ذنب عليك عشان الحاجة دي مش ببلاش يعني الحاجة دي في ناس بتبقى تعبت فيها وسهرت فيها واشتغلت عليها وعرضتها للبيع وفي, وفي قوانين بتحمي الحاجات دي فأنت ما تجيش يوم القيامة تتحاسب على حاجة تكون أنت بتعمل كل خير وكل وكل حياتك يعني طيبة وبتاع فتيجي في الآخر تلاقي نفسك شايل ذنوب كتير قوي علشان إن أنت كنت بتنزل فيديوهات مش بتاعتك وكده ف الحل يعني اللي انا شايف ان الحل ان احنا نشوف بديل بقى نشوف في حاجات مجانية ممكن نستخدمها في مواقع بتعرض حاجات مجانية معلهاش حقوق نشر آه مش لازم لو الحاجة دي يعني مش ضرورية أوي بالنسبة لك مش لازم اللي انت تاخدها من على النت أو تنزلها من غير إذن أو تستخدم حاجة من غير إذن المؤلف شوف حاجة بديلة تكون مجانا ما يعني دلوقتي أصلًا يعني في حاجات كتير أوي على النت يعني أنت ما عندكش أصلًا الوقت اللي أنت تستهلك كَم المحتوى ده كلّه، فما تنزّلش حاجة على الفاضي يعني، وشوف البديل بتاعها إيه أو الحاجة المجانية منها، ومش شرط يعني تستهلكها لو أنت مش محتاجها ضروري. فكده، كده أصلًا يعني النت مليان حاجات مسروقة ومتقرصنة و حالتها حالة يعني فأنت إيه كده كده مش هتعرف تستهلك كل الحاجات دي كلها في نفس الوقت فإيه على يعني على قد عقلك وعلى قد ما قدرت إيه اللي أنت هتستهلك الحاجات دي وممكن تلاقي الحاجات المجانية برضه مفيدة وبرضه فيها حاجات كويسة مش هتحتاج يعني الباقة المدفوعة أو اللي هو المحتوى البريميوم المدفوع ولو محتاجه قوي وضروري بالنسبة لك ادفع فيه يعني وساعد اللي هو الشخص اللي بيعمل الحاجة دي يستمر اللي هو يعمل الحاجة دي لأن هو برضه بيبقى واخد بياخد وقت منه وبياخد مجهود وتفكير ومجهود تاني ويعني بيتعب فيه يعني وكده فساعد الناس اللي هي بتعمل الحاجات دي إن هي تستمر بدل ما تاخد حاجاتهم فهم طبعا كده مش هيقدروا يستمروا يعملوا حاجة وانت مش هتستمتع باللي هما بيعملوه والكواليتي عموما بتقل مع الوقت يعني بقى لغاية ما الواحد بيزهق وبيسيب بقى الموضوع خالص فانا عن نفسي يعني بحاول إن أنا أطوّر المحتوى بتاعي وأعمل محتوى كويس يكون مجاني. عشان أواجه هذه الظاهرة، لإن زي ما بقول يعني القانون مش هي مش هيلحق يعني يعاقب الناس دي كلّها، اللي هي بتنزّل حاجات ويعملوا فيها حاجات من غير إذن أو بيسرقوها يعني بمعنى أصح، فهو مش مع مش معنى اللي هي متاحة ليك اللي أنت تنزّلها digitally مش معناه برضه اللي انت يعني مثلًا انت مثلًا مش هتروح آه، في الكشك تاخد حاجة وتحطها في جيبك، أو اللي انت تروح محل تسرق حاجة تحطها، فهي هي نفس المبدأ يعني لو مش هتسرق في الحقيقة متسرقش في في ف فطبعًا يعني لما الواحد بيعمل حاجة مجانًا مش هتطلع حاجة واو، ومش هتطلع أحسن حاجة، بس هو مع الوقت الواحد بيطوّر الحاجة دي، والصعوبة اللي هي صعب اللي أنت تعمل حاجة حلوة أوي الصعوبة دي بتحاول إن أنت برضه آه، لمّا بتعمل محتوى كتير وكده وبتتعلّم بقى، ممكن تتحسّن بقى، ممكن تبدأ زي ما أنت يعني أنت بقى إيه، ومهارتك في الحاجات دي وكده. يعني المهم اللي أنت بس تعمل وتستمر في اللي أنت بتعمله. والمهارة بتيجي مع الوقت بقى والفكر والتطوّر بيجي مع الوقت، المهم إيه، أنت متزهقش كده وإيه لو مش عاجبك اللي موجود يعني اعمل اللي يعجبك أنت بقى، يعني أنت مثلًا <laughs> لو عايز تقرا كتاب مش لاقيه تكتبه أنت بقى، ما دام هو مش موجود، ما دام الحاجة اللي أنت عايزها مش موجودة، فأنت بتصنعها بنفسك. ف يعني حاول تشتري، حاول تشوف بديل، حاول تكبّر دماغك خالص، وبس خلاص أنا دلوقتي آه، يعني شكرا على المتابعة شكرا على الاشتراك شكرا على الويب على ال like شكرا على الحاجات دي كلها وان شاء الله القناة دي رجعت بتاعتي بتاعت يعني القناة الجديدة <laughs> قناتي الجديدة آه، رجعت وإن شاء الله هيبقى فيه يعني تصوير هيبقى فيه فيديوهات تاني فعايز تتابع تابع مش عايز برضه براحتك وإن شاء الله يعني قريب نتكلم مع بعض تاني في موضوع جديد يكون برضو متعلق بصناعة المحتوى وإزاي بنعمل محتوى ومعرفش إيه وكده والسلام عليكم ورحمة الله